ведь все нормально Все было как всегда Сегодня нереально Так хочется тепла Проснулся утром рано Нет дома никого И это как-то странно будто бы в кино Вчера ничего не случилось И день, как обычно, прошел Доброе утро, Мэтт Как будто не Что мне ждать от жизни? Нет никаких надежд Как будто стал я лишним Какой-то был рубеж И как переступил я Рубеж своих надежд Надежды растворил что мне ждать с небес Вчера ничего Проснулся утром рано, нет дома никого. И это как-то странно, как будто бы в кино. Вчера